Именем Аллаха, хвала Господу миров! Приветствую посетителей моего канала. Уже в который раз встречаю упреки некоторых людей, говорящих о том, что мы, ингуши, ранее практиковали обычаи, в соответствии с которым сыновья могли жениться на своих мачехах. Сейчас будем разбираться, так ли это было на самом деле. Впервые эта тема затрагивается в книге путешествия по астраханским степям и по Кавказу», принадлежащий Яну Потоцкому, который совершил это путешествие осенью 1797 году. В этой книге он писал, цитирую, «У них бывает до пяти жен. После смерти отца его сыновья женятся на них всех, за исключением своей матери, на которой женится его другой брат. Чеченцы часто упрекают их этим постыдным обычаем, но ингуши отвечают, сперва мой отец спал с моей матерью, а теперь я сплю с его женой. И сразу далее Потоцкий снимает с себя ответственность за эти сведения, говоря: "Я привожу здесь подлинные слова Уруса, не претендуя на подтверждение значения этого силлогизма". Конец цитаты. Теперь нас интересует осведомитель Потоцкого Урус. Кто он? О нем ранее автор высказался следующим образом. Цитирую. 27 октября Урус, представитель чеченцев, оказал мне честь продолжительного пребывания у меня – он пил мою воду жизни. 28 октября. Чеченец Урус всегда получает огромное удовольствие от моей воды жизни. Конец цитаты. По всей видимости, человек настолько увлекся употреблением той самой воды жизни, что перестал понимать то, что говорит. Отсутствие адекватного восприятия реальности также проявилось в его рассказах о верованиях ингушей. Так, например, 27 октября он говорит Цитирую: «У ингушей есть небольшие серебряные фетиши неопределенной формы». А 28 октября уже говорит, что ингуши, у которых оно сохранилось, далеки от признания дела, проклинают его и не почитают ни скал, ни фетишей. Конец цитаты. Так почитают фетиши или нет? Особо пикантно утверждение, что ингуши далеки от признания дела и проклинают его. Бред, очевидно, несусветный. Итог здесь таков что как сама информация, так и ее первоисточник неприемлемы. Ни со стороны шариата в том плане, что свидетельство пьяниц не принимается, ни со стороны разума в том плане, что свидетель противоречит сам себе. Но, к сожалению, это никак не смущает канал Чечен Войс, который настойчиво пытается выдать эту откровенную ложь в качестве факта, как они об этом говорят. Желая утвердить эту ложь в качестве истины, они пытаются выставить дело так, что у этой истории помимо чеченца уруса у Потоцкого есть еще другие источники. В числе таковых они упоминают Клопрота, Гробовского и Ковалева. В сумме у них каким-то чудом получилось, как они сказали, пять писателей. Отличное познание не только в истории, но и математике. Тем не менее разберем. Во-первых, лживость уруса, от которого взял сведения Потоцкий нам, думаю, прояснилась. Что касается свидетельств Клопрота, то да, он в своей книге «Описание поездок по Кавказу и Грузии» в 1807 и 1808 годах тоже пишет об этом. Якобы обычай ингушей, цитирую, «Они берут пять и более жен, а после смерти отца самый старший сын женится на них всех, исключая свою собственную мать. Если этот скандальный обычай осуждается в присутствии ингуша, он отвечает «Мой отец лежит с моей матерью, так почему же я не буду лежать с его женой?» Конец цитаты. Во-первых, мы должны знать, что книга Потоцкого в 1825 году была издана самим Клопротом. Во-вторых, в своей книге несколькими абзацами ранее Клопрот прямо ссылается на Потоцкого, передавая некоторые сведения об ингушах. А в-третьих, далее у него идет текст, в котором уже без ссылок на информатора, между всем прочим, упоминается шесть различных эпизодов, идентичных тому, что говорил товарищ Урус. И среди них интересующая нас история о том, как сын берет в жены овдовевших своих мачех. Так что взаимствование очевидно. Что касается Гробовского, то у него сведения о женитьбе людей на своих мачехах отсутствует. Что касается Ковалева, то он на самом деле Максим Ковалевский, написавший в 1887 году книгу под названием «Закон и обычай на Кавказе». В нем он действительно упомянул все якобы обычаи ингушей, но при этом сослался опять-таки на того же Потоцкого, сказав, цитирую, «Потоцкий рассказывает, что в его время, то есть в конце XVIII века, когда учению Корана не удалось еще реформировать нравы горцев, вдовы по смерти мужа становились по праву женами оставленных ими сыновей. Одна только мать не могла сделаться женой сына и поступала к его дяде, то есть к брату умершего. Этот обычай практиковался, впрочем, лишь у одного из чеченских племен – ингушей. На замечание Потоцкого о безнравственности подобного обычая хозяин его, ингуш-урус, отвечал «Отец мой проводил же ночь с моей матерью, я не вижу, почему мне нельзя провести ее с его женой». Конец цитаты. При этом, очевидно, Ковалевский допустил две ошибки в передаче сведений. Во-первых, замечание делал не Потоцкий, и во-вторых, отвечал не ингуш, и замечание и ответ исходят от того же злосчастного уруса. Если же некий чеченец решит, что Ковалевский – надежный источник информации, то пусть послушает текст далее. Цитирую. «И при жизни мужа чеченки редко когда соблюдает верность. Распутство по отзыву путешественников и русских администраторов составляет общую черту чеченских нравов. В этом отношении показания Потоцкого, который, со слов русского пленного, говорит о разгуле каким нередко заканчиваются чеченские вечерницы или посиделки, сходится со свидетельствами одного из собирателей ингушских адатов, Нагорного. Конец цитаты. От себя здесь же скажу, что Ковалевский и здесь перевирает того же Потоцкого, ибо у него нет ничего о распутстве чеченских нравов. Последний является домыслом Ковалевского. Одним словом, вся эта история – чистой воды ложь, провокация воспаленного сознания одного бедолаги. По всей видимости, те, кто ее сегодня упорно транслирует и желает утвердить в качестве истины, являются нравственными потомками этого человека. Мы же просим защиты у Аллаха от подобного наследия. После всего задаешься вопросом, что людей заставляет так поступать? Думаю, проблема в грязных помыслах и мутном намерении, далеких от норм ислама которые устами посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалам, говорят, что мы должны обращаться с людьми так же, как желаем, чтобы люди обращались с нами. Разве кто-то пожелает, чтобы о его народе говорили на основании свидетельств алкоголиков и лжецов? Разве кто-либо из чеченцев примет подобную ахинею, сказанное неким алкоголиком в адрес своего народа, которую он, например, рассказал бы графу Потоцкому – после чего ее потом повторят пять писателей или сто пять писателей конечно же нет так не принимайте же подобное для других на этом призыве завершаю надеюсь оно дойдет к сердцам отзывающимся на благое и хвала аллаху господу миров